हेलो गाइस मेरा नाम है अमन और आज का वीडियो है हमारा डेडाम वेरिएशन पर आज आप सीखोगे डेडाम के कुछ वेरिएशन ये वेरिएशन उन लोगों के लिए है जिन्हें डेडाम आती है यदि आपको डेडाम नहीं आती तो आप पहले डेडाम को सीखिए और यदि आप सीखना चाहते हैं डेडाम तो आप हमारा बिगनर लेवल का बोन ब्रेकिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर आप बिगनर लेवल का बोन ब्रेकिंग चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो देखा दोस्तों आपने कितने सिंपल से वेरिएशन थे इसके अंदर थोड़े से वेरिएशन हो सकता है आपको टफ लगेंगे बट आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आप सीख जाओगे और यदि इनमें से कुछ वेरिएशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊं उन पर तो मैं बिल्कुल ट्यूटोरियल बना के दूंगा आपको यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय